हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स आज की ये वीडियो एक्सेल की है और एक्सेल में एक कमाल की ट्रिक बताऊंगा देखिए यहाँ पर देख सकते हैं कि एक ही कॉलम में नेम सिटी का नेम स्टेट का नेम और कंट्री का नेम चारों एक ही कॉलम में लिखा हुआ है क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे इसे सेपरेट किया जा सके ये अलग अलग कॉलम में अपने आप आ जाए कुछ ऐसा किया जाए एक तरीका बहुत आसान है जो आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2007 में भी इस्तेमाल कर सकते हो तो सबसे पहले आपको कहाँ आना है आपको आना है डाटा टाइप पे ये डाटा टाइप आपको दिखाई पड़ रहा होगा यहाँ पर आकर के टेक्स्ट टू कॉलम पे चले जाइएगा ये text to column I hope कि आपको दिखाई पड़ रहा होगा तो क्लिक कर दीजिएगा जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ कुछ यहाँ से आपको टेक्स्ट करना है और यहाँ से फिनिश करना है तो आप देखेंगे कि सारा अलग अलग सेल में अपने आप चला गया है ठीक है आई होप की ट्रिक अच्छी लगी होगी